हेलो वेलकम फ्रेंड्स एक छोटा सा टर्टल का प्रोग्राम है देखिए पाइथन पर आधारित एक छोटा सा टर्टल का प्रोग्राम अब ये देख सकते हैं यहां पर सबसे पहले मैंने लिखा है इंपोर्ट टर्टल टर्टल एक तरह की लाइब्रेरी होती है पाइथन में जिसे हमें इंपोर्ट करवाना पड़ता है और इंपोर्ट करवाने के बाद यहां पर जो टर्टल बनेगा यानी कि जो लाइंस बनेगी वो ग्रीन लाइन बनेगी ठीक है फिर यहाँ पे हाइट टर्टल लिखा टर्टल हाइट हो जाएगा बीच बीच में स्पीड वन रखी है मैंने ठीक है आप और कम दे सकते हैं स्पीड यहां 190 रखा है लेफ्ट साइड में ठीक है 190 रखा है लेकिन आप इसको चेंज भी कर सकते हैं यहां पे 140 130 भी कर सकते हैं तो ये 130 ही कर देते हैं इसको ठीक है और यहां पर देखिए फॉरवर्ड 130 और यहां पे लूप लगाया मैंने ठीक है देख सकते हैं चलिए इसको चलाते हैं ठीक है तो यहां पर इसको आ, क्लिक किया मैंने तो ये देख सकते हैं ये हमारा प्रोग्राम बन रहा है कुछ इस तरीके से ये ऊपर की तरफ जाता हुआ सा नजर आ रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे दो पॉइंट्स बने हुए हैं ये यहाँ पर और फिर यहाँ पर इस तरीके से ये बना हुआ है इसमें और भी चीजें जोड़ी जा सकती है ये एक बहुत बेसिक सा प्रोग्राम है जो सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि आप टर्टल को कैसे यूज करेंगे पाइथन में ठीक है तो चलिए आगे के वीडियोस के लिए इंतजार करिए thank you for watching this video